Важен bye. Va Vagalza Funedi. Vagalza Chek Funedi. Taneon va Ujiwa Khonedi. Kali Ujiwa Kholoda Ujiwa Kiren Jack Mivro Rabatesh Jakarse Metigir Lava. Bence. Battite Gistaper. Va ora rava galza chakri alaya. Tace. vous Vode va blushtem betave. Pour une vaja foussi qu'on a fait. Vaginak Mushtem, Betal, Artibar, Rejai. Tan, Paul, Bar. va Valazava ki kruldera ke bata gaza Foutou que Wati de chemda? Bata monat hier la varne. Rekeon, mo mou vapa, la banir ko batio ni achai, az etraz pur ko ujiwa. Re, rudusha tia jonte afa da dashe ujiwa me kulder. Vetzen keva jest ותרוחת ירבו להם את ארספה. ויהיו אותה הוליגה. Xotipinas, Pune, Xoroterigeko, Batiarai, Calnarilt, Zanudayas, Bablotar, Balavarne. l'iso chlo difterige Viele al par Tobat l'iso la va remnir Tras putuson mona Va kotchoba jinon djuga kali yina al kali Nume, Val arti bare Tane